rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta. Io non mi considero un pentito. Onnetto! Onnetto! Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io?